ඇයි ජීවිතේම වින්ද කවුද ආස වින්ද වන්න සැපමනේ මේ ජීවිතේ යාළු තේරුම් ගන්න ඕනි නැහැ මට ගොඩක් කල් ජීවත් වෙන්න මම බය නැ මැරෙන්න කියන්නේ යකට ඇහෙන්න මගේ මනෝ කය පාවේ මම නිදයිති කැසිලා නැගිටින්නේ ආත්මයන්ගට ඇතුළෙද්දී රැ පහම් වෙද්දී හිතුණ දේව ගොඩා තෘෂ්ණාව ඊර්සියාව වෛරලෙට තුන තුන ට්‍රයිලොග් පත්‍රය තමයි එකම පිළියම ලෝකාන්තේ මීදුම වගේ අද අලුයම මගේ කාම්බරේ දුමෙන් වැහිලා වැදිලා නෙමෙයි යාළු මම ඉන්නේ සම වැදිලා මේ කොළඹ තාලෙ තමත් කලිය වාරධන දිව්‍ය ලෝකෙ සාදෙ කිලු විලුම නාදේ මන් දෙවියන්ගේ හල් කැවුන දෙවියන්ගේ තුතබුලට හිතගන්න බෑම ඇඟ ඇතුළේ ඉන්න සතා පාපමිත්‍ර සේවනය සැපට මෝහනය බොක්සය කතකරු වෙන්න චරිත ගාතනය භීෂණයක් එක්ක මට ඇහෙන වින වාදනය සලි පසේ අධි පසින් එන්නේ පොලිස් වාහනය පෙර කළ බිනකට යහතින් ඉන්නේ තාමත් එක දෙයක් වද දෙන්නේ ඔළුව හැම දාමත් මම මැරුණු දවසට ආණ්ඩයි හඳේ හාවත් අහන්න වෙන්න මේ වගේ වදන් කවදාවත් ආයේ හතලි සතර වෙන්න කවදාවත් මලානික පෙදිර යන්නේ උනක් වගේ මාරන්තික මාරන්තික කෘතක රදනක බොරු පර වචන දාලා කියන උඹේ රැප බොක Uh, තේරුම බින්දුවයි නම්බුවයි බම්බුවයි ගැල්ලපීමක් නෑනෙ කොල්ල උම්බයි උම්බෙ සින්දුවයි තේරුම් අරන් ඉන්න දැන්න කාගේ කාගේ තැටි බොරුව ම බපාන උන්නේ රටේ තොටේ සමජ වැඩි පේනමානෙ නොපෙනිල යන්න හීන මානෙ හිත තියන ලොකු මානෙ නිසැවෙන්නේ අවමානේ තේරුම් ගන්න බැහැ ගැඹුරු වැඩි නිර්වාණේ ෂණික කෝපය ප්‍රතිඵලය දුකයි අවසානේ සෝවාන් සකෘතගාමි අනාගාමි අරියත් බුදු ගුණ බුද්ධ ධර්මය රැවුද විශ්ය තවමත් හිටිය විදිය නෙමේ යාලු ඉන්න විදිය වැදගත් හිත කය මනස පව්කාරයි කාගෙන් හැඟුවත් මං ඇත්තයි කියන්නේ අවංක අම්මට විතරයි වෙන්න කවුරුත් අදලම නැද මට මම විතරයි හිත රිදිල්ලා රිදිල්ලා ආදරෙත් අපිරියයි විශ්වාසෙත් අපිරියයි මදු විතනම් පිරියයි හා ස්තුති දෙවියන් නෙදුනට තව දවසක් පරිවාස හිරකේපවල ඉන්න පිරිසක් සැලෙන්න එපා යාලු වෙනවා එක මොහොතක් වෙච්ච දේප තේරුම් අරන් යන්න අලුත් ගමන කාට කාටවත්ම පෙනෙන නෙමෙ Tamanට දැනෙන්න කරන මිනිහා කියවන්නේ නෑනේ කාට තැහෙන්න පුරුදු වෙයන් හැමදේම හොඳ පැත්ත දකින්න මම වැරදි පැත්ත දැකේ නැහැ වගේ මග අරින්නේ මට ඕනේ නැති ප්‍රශ්න ඕනේ මනසට නිදහස මානසික ආතතියකින් නිතියයි උඹේ හිස ආශාවේ නෙමෙ සැපතින්නේ නිරාශාවේ රෑ ආකාශෙදී බල මනුලෝකේ පාවේ කෙවිල යන්නේ මේ සූස්තිම දවස් මම වෙනස්ුනේ නෑ උනේ සමාජෙන් දුරස් මම මගේ පාර යද්දි වෙන්නේ පහරස් ප්‍රසිද්ධ වෙන්න කාටත් කළේ නෑ මගේ ආත්මය උගස් මැක තාම ඉන්නේ ගේමේ කාට පදිරින්න නෑ කාට කඩේ යන්නේ නෑ මම කරන්නේ මට ඕන දෙම නවතින්නේ නෑ කාට නවතන්න බෑ කලි ඉන්නේ තාම තුඩ බොලට ලං වෙන්න බෑ ගල් කිස්ස බඩු විට මල්ගවත්ත ග්‍රෑන්ඩ් පාස් කෙසෙල් වත්ත කොළඹ මොකද වෙන්නේ දොන් දිනුක තනුක චපනාන ජොනි අම්මා පැතුම් යාළුවෝ ඉන්න කොළඹ වටේම කොළඹ රැප කවදා හරි මැරෙන්නේ සැපේම තිබ තිබ අඩියක් ගානෙ ඇහුනේ මට මිනි කටු පෑගෙන සද්දේ ඇස රිදි හිටිය මං කනත්තේ කොතනද මං වරද්ද ගත්තේ මං කොහොමද දන්නේ ඒ කාලේ මන්නේ මාව තඳුරන්නේ මේවා මන්නේ මේ කලේ මොනාද ඔමන් තමයි කලේ ඔළුව ඇතුළ ඉන්න සතයි කරවගත්තේ මගේ අවසරගත්තේ නැව්වෙද්දි සමාවගත්තේ නැව්වෙද්දි කඳු පරද පාත්තුන්නේ නැපල්ල බුරද්දි එක පාර මගේ වගේ ඇවිදින්නේ කොහෙ බැස්ස කඳු පිටින් හොදන් එන්න නාකපන වැස්සක් වගේ ඔම වෙනස් තියන්න වතුනක් කැස් ඉන්නේ අගිස්සේ ස්මෝක් අපිස්සුවක් පුරවන හිටස් කාසතුද මාස දිසි බැස්මක් එලි සමය සමය විවට කළ මැස්මක් අතුර උල්ල පසට දැම හිස් වැස්මක් මම ජරවක් නම් උඹලා නිල මැස්ස නැදි වැස් නැවිදින්නේ රැස් නැති නැදවියන් පොත්තල විතරයි දැක්කේ හත් පෙතිමන් මගේ උන්ට විතරයි ගැම්ම දිලි සෙදිම එරියන් කිව්ව කරට මාව පෙන්නියන් හැරවුම් ලක්ෂය පිළියම් දල්ල හන්දිය එතනයි මුල්ල ඒකයි තමත් මැකාට භක්තිය කොල්ලම යරන් එන්න මල් වට්ටි රැප් සෙල්ලමට දාන්න යන්නේ පට්ටි පට්ටි පලංගුයි වන්දිය මකුරුගම් බලා පීනුව කොච්චර සැරවුනත් ගන්දිය විකෘති මායාවෙන් වෙලුණු යුගය අවසන් විය සිංහසනේ මගේ ආයේ දයිවේ උදුරංගිය ලුල වල්ලේ නැති නිසයි කණෝ දැම්ම සිද්ධිය ඒක යාවේ ගලවන් කොට්ටු කරලා තිබ්බ බිත්තිය හිතන දෙයි කරන්න එපා මට ඉර්දිය උඹල මාව දන්නේ ස්මෝකනේ මං ඌගේ පිල්ලිය ආසෙන් පොළොට වැටුන්නේ මම වැටුනේ පොළොවෙන් ආසට ඇත්ත මේකයි ඇත්ත එද්දි බොරුව තිරෙන් අහකට පරණ දේවල් වලට කරුණු නැ නිදහසට ඕන්නග නිංආය තොටුන්න මගේ අහකට ඔපු නැති රපු නෑම මගේ සෙල්ලම මගේ ගේම කැප කරලා ඉවරයි දැන්නටම මුළු ජීවිතේම අමතක වෙල්ලන්නේ තාම මතකයි මට හැමදේම මීටර හිටිය හැමදාම ඊටර හොඳර වැඩ තාම වැඩෝ වැඩ දන්න දන්නස් මොකක් ගැන්න තාම ඉන්න මට හමුදාවක් දුක දන්න සැප දාන ඉස්කෝලේ ලුම්බිනිය වාසි බෝඩරේ ඇලගාව එක පත්තේ කාප්පු උන්ට ආදරේ හැමදාම වැඩි වල ණය ඉල්ලන් කරුමේ පස්සෙන් එනවා මගේ යාළුවෝ කවුද හතුරු කවුද ඔක්කොම මුණු එක වගේ අද ඉඳි කියන්න බෑ යන්න පුළුවන් හිට වගේ එකයි බිඳින්නේ ජීවිතේ මම වගේ මයිකොල්ලොත් මගේ අම්මයි දුන්නේ පන්න මට තාතයි දුන්නේ නම ඉතින් මම ගණන් ගන්නේ නෑ වෙන උන්ගේ බන කන්න එපා කන බෙරිලා ඉන්න තම්මා දැනගත යුතුයි නන්න පමණින් තම තම විරාම සමාව කලාතුරකින් ලැබෙන දෙවෙනි පාර දුවිලි හුලකට අම්මතරව හොඳම පාඩම ගන්නුවේ පාර තාර මම ගන්නවා දැනෙන්නේ ගින්ද ගම් පොළවේ ඉඳගත්තාම කොළඹ රස්සෙත් එක්ක උන්න හොඳම සහල වෙලා මම වගේ කවුරුත් නෑ ලංකාවේ තාම පහළ වෙලා ටිකක් සරල වෙලා ඒ තාම පරණ කෙනා මං අලුත් වෙද්දි මුන් එක තන්න පරණ වෙලා කියන්න කෙසේ කිව්වත් අසන්න ඇසිය යුතු සීයෙන් මම දැලි පියෙන් කිරි කද්දි උඹලා අවසියෙන් දැම සීයෙන් වෙනන්න වෙන් කරලා කිරි දියෙන් උඹලා හිතන කොටස් මොක අඩි ගානක් ඉදිරියෙන් මං තනි කොටියා එකට කෑවත් බොක්ක වෙනස් එවුන් කුමට සුද්ද සිංහලෙන් කිව්වොත් ඉන් සුක්‍රාණු සුනක ඩෝල් ಜಾති මෝල් ಜಾති බොන්න මම දැන් උන්නට ඇම්බැ jacket na beta Yeah, yeah, yeah 44 Music Black Talk Bone <laughs> Murder We keep it real Kalia